Við erum sérst hérna í tryggjaveikna á söpkurs og hérna við erum búin að setja á hann hérna núna heilaritt sem, þar sem við sjáum hérna upp á skjánum heilabilgunar hans. Ég sé ég sé afskaplega klár. og svo ætla þau sem sagt að bera saman söfnið sinn. Þau eru búin að vera að gera svona mælingar hérna nefndundur okkar sambarlegt og við sjáum þegar hann fyrir drömsöfn. En þá þurftum við nú kannski að býða svolítið lengi ef við ætlum að sjá það núna. Nefnum þú sérst með narkolepsið. Við komumst að því. Við komumst að því. Hefur það ekki bara vinda okkur inn? Jó. Og ég verð bara hér. Já, svo mátt bara leggja sérna. Komaði bara vel fyrir og... Það var flott. Og bara slaka. Við sjáum hérna, þetta hérna eru framheilar ásinnar, þetta hérna eru sér ásinnar sem er hérna fyrir miðjuhöfðinu og orra ásinnar eru hérna aftan á höfðinu og svo sjáum við hérna augun hreyfast, hann er ennþá greinilega vakandi. Hann gæti verið að koma sér bara þægilega fyrir. Hvað er góðan daginn? Magna? Gerðu þið eitthvað? Já. Nú? Hvað segir þú? Hvað? Þú segði þú mér. Vannst þú að sofna? Já. Sofnaður þau? Þeir eru sjálf að mér sko. Ég skil byrjar á því. Hvað segum við? Gjóðum gott klapp. <laughs> Hérna sjáum við sem sagt á þessari, hérna, hérna sjáum við bara heila epóku, 30 sekundur þar sem hann er klárlega svoandi. Bara svona þetabilgjur. En það sem var að gerast, að, þetta var alltaf að koma og svo var alltaf eitthvað svona smá trublanir og þannig að þú vaknar alltaf aftur og náðir aldrei. Þannig að venjulegast, þú veist, erum við bara að sjá yfirlega svona eina-tvær mínútur, sefstig eitt og svo fer fólk í sefstig tvö. En það kom aldrei, það var alltaf eitthvað trubla. Ég er mjög dúlegur að taka næst. <laughs> Þú er góður í þessu. Já, ég er góður í þessu. <laughs>